Shout out pala sa lahat ng mga Pilipinong naglalaro ng Rules of Survival dyan. Pinipilit gumaban, magpagputo kanino man dito sa larangan ng Rose Harapin ang mga batikan Magkapagpalitan ng putok, huwag matakot Huwag mangamba, Wala lang sa sarili At kalaban matutumba, bam, bam Yan ang inyong maririnig Pinoy ba naman ang buman at hindi ka makakaapil Mga Pilipino po kami, kaya huwag niyong iismulin Sa tindi namin bumaril, bansa niyo madidisappear Kaliwat kanan, talasan lang ang mga matangas Sa bundok lang yung iba, nagtatago lang po sila Ingat lang sa pagsilip, baka ikaw ay tumumba kasi isang mali mo lang talagang malamang patay ka na alam mo na ang mga kailangan gagawin di mo na kailangan magyabang kasi Pinoy ay magaling na sa dugo na natin talagang pagiging magaling itutok lang ng maigi kalaban mapapailing Philippines number one lagi mong tatandaan kahit sino pa ang ilaban di namin aatrasan itutumba namin ang mga magpupumilit man laban PH lang ang number one pagdating sa tutukan wag na wag Nyo na lang kaming balakin pa pag kinalaban nyo kami Para bang kayong idigisa kasi wala akong pake Kahit na malakas ka pa hindi hindi ka uubra Pag ako sa'yo ang bibira Chia Shout out pala sa lahat ng mga Pilipinong naglalaro ng Rules of Survival dyan Pinipilit lumaban, magpagputukan Nino man dito sa larangan ng Rose Harapin ang mga batikan Magpagpalitan ng putok, wag matakot takot Huwag mangamba, tiwala lang sa sarili At kalaban matutumba Bam bam yan ang maririnig Pinoy ba naman ang bumanat Hindi ka makakaapil Mga Pilipino po kami Kaya wag niyong iismulin Sa tindi namin bumaril Bansa niyo madidisappear Kaliwat kanan Talasan lang ang mga matanga Sa bundok lang yung iba Nagtatago lang po sila Ingat lang sa pagsilip Baka ikaw ay tumumba Kasi isang mali mo lang Talagang malamang patay ka na Alam mo na ang mga kailangan gagawin Di mo na kailangan magyabang kasi Pinoy ay magaling Nasa dugo na natin talaga pagiging magaling Itutok lang ng maigi kalaban mapapailing Philippines number one Lagi mong tatandaan kahit sino pa ang ilaban Di namin aatrasan itutumba namin ang mga magpupumilit man laban PH lang ang number one Pagdating sa tutukan wag na wag Nyo na lang kaming balakin pa Pag kinalaban nyo kami Para bang kayong igigisa Kasi wala akong pake Kahit na malakas ka pa Hindi hindi ka uubra Pag ako sa'yo ang bibira Chia Shoutout pala sa lahat ng mga Pilipinong naglalaro ng Rules of Survival dyan Pinipilit lumaban, magpagputukan Nino man dito sa larangan ng Rose Harapin ang mga batikan Magkapagpalitan ng putok, wag matakot Huwag bati Wala lang sa sarili At kalaban matutumba, bam bam Yan ang inyong maririnig Pinoy ba naman ang At hindi ka makakaapil Mga Pilipino po kami, kaya wag niyong iismulin Sa tindi namin bumaril, bansa niyo madidisappear Kaliwat kanan, talasan lang ang mga matanga Sa bundok lang yung iba, nagtatago lang po sila Ingat lang sa pagsilip, baka ikaw ay tumumba kasi isang mali mo lang talagang malamang patay ka na alam mo na ang mga kailangan gagawin Di mo na kailangan magyabang kasi Pinoy ay magaling na sa dugo na natin talagang pagiging magaling Itutok